فيه توازن في وسط الميدان لأنه مهم في, في أي فريق هو وسط ميدان يكون محصن ويكون يعني لاعبين آه، عندهم يعني نزعة دفاعية وهجومية شفنا يعني التركيبة في الشوط الأول شفنا اللاعب مغني اللاعب مدعوش يعني اللاعب اللي يسترجع الكرات ولو أنه قدم مباراة يعني في المستوى آه، كذلك آه، تموقع اللاعب بالميدان عنده شكل على توازن الفريق وخاصة نشوفوا أنه منذ دخول اللاعب سامير في وسط الميدان وكأنه توازن رجع لهذا الفريق هذا مقداد يتحصل على هذه المخالفة لصالح المولودية المتفوقة في النتيجة طبعا التفوق من أجل الإثارة ما زالت مستمرة في الرابطة المحترفة الأولى من أجل المراتب المؤهلة لل Champions League الموسم المقبل بين فريق شبيبة الثورة الذي يأمل وبين فريق شبيبة القبائل وحتى شباب بلوزداد وحتى مولودية بجاية ودفاع تاجنات كلها فرق معنية بتمثيل الجزائر الموسم المقبل طبعا لا أقول يعني ما زالت أمامها الفرصة في ظل حسم الأمور بالنسبة للفرق الساقطة إلى حد الآن فريق جمعية وران وفريق أمل الأربعاء في انتظار معرفة من سيرافق هذا أو هذين الفريقين إلى المحترف الثاني العديد من الأندية أيضا هي بعيدها وتبحث عن البقاء اتحاد البوليده متفوق في مباراة القمة أمام سريع غيليزان بهدف مقابل صفر وحتى المولودية و ياسين بزاز المباراة تصبح تلعب في منطقة المنتصف دائما بين الفريقين وقبل ثمان دقائق عن نهاية الوقت الرسمي لهذه المباراة المولودية متقدمة بهدفين مقابل صفر الصراع على الهداف الرابطة المحترفة الأولى مستمر بين جاسمي من نصر حسين داي وطيايبا من سريع غليزان بالإضافة إلى محمد زعبية من مولودية وران وحتى دياورا وجاليت دياورا من شبيبة القبائل وجاليت من شبيبة الثورة بن يحيى أيضا من وديا وبولا وبولاويدات فريق شباب قسنطينة